Saluton kai eh, bonvenon al nova episodio. Cara, ni atingis la antomediton eh, numero 200. Mi ne ni uvidis tion. Ver. Char mi supposis che la tu disoligio e daulos. Oni diru. Uh, eh, Marpi olzet uh, tagoin sed uh, eh, effettive ti onestas et se nun eh, ni diru la la la tiel nomata afond clock do la la horo qui amoni devas ne esti por de la heimo esta sia la quara kai duono matene do mi ne vere comprenas qui al sed ne gravas qui mi volas diri estas che nun estas la tempo pripensi la possequon de la anta umeditoi kai anca de la meditoi kai certe mi ne tenos la ciu tagan ritmon char tio estas vere tro kai anca o la tuta espero estas che mi havos pli da i renconti homo in, en la reala mondo. To. Por momente resto con ni, Un medito kun ni. Dankon. Saluton kai uh, venon al nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur uh, articolo che un uh, aniam vidi santaue anta multa medito i facte ties titolo estas pseudo esperantistoi kai gi aperis en la esperantisto en la jaro 1893 la el tiron kiun mi laut legos por kun mediti aperas en pagio 181 ni verai amico de lingvo tutmonda stias tion ci tremone kai ni laboras pacience pacience pacience kai nec la tuta terura surdezzo, chi regas circa uni, nec la malcuragigai, malesperigai mal esperigai batoi della sorto, chiuen ni rencontas sur ciu pascio, forpelos nin de nia voio. Armitai, per tiu ci fera pazienzo cae per la conscio della verezzo de nia ideo, ni iras antauen, malgrau la malhelpo, chiui baras ciun nian pascio cae nine dubas, che pli au mal pli frue ni vencos. Do, povas esti che mi iam tralegis citiun eh, el eh, tirun, char mi memoras svage che estis iu medito pri la fera pacienzo, sed mi volas substrecti alian factum hodeo. Do, kiui estas la verai amicoi de lingvo tutmonda? Do, estas homoi kiui laboras pacience. Do la forto de la laboro ne venas de la extero, sed de nia interno. Char, lau la amicoi de Esperanto, valoras la un labori, malgrau la aliai, quel foie. Char la aliai pos mal helpi. Cai, felice, ali foie, la aliai helpas. Facte, hodiau, mi passis extraordinaran postag meson, con ge amicoi el Varsovia Vento, kiwi estis citie in Amsterdamo, do real monde, kai mi vere povas diri al vi, che personae real mondai contactoi estas ne anstatau igeblai. Do on existas nova normalo. Existas homa naturo, kai kiam oni trapassas postag meson parolante nenur en esperanto sed cun homoi kiui vere estas partoi de la amicara rondo de lingvo tutmonda profunde cae sincere, tio repagas la momento in ciam oni aperas mal espera pri la estontezzo. Do ni gardu tio in momento in ciel plen valora in juvelo in denia vivo. Dancon provia atento, gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sem fine.